mencintaimu Lona Kau yang selalu ajariku Selalu bahagia bila ku ada di sampingmu Di setiap malamku dirimu selalu ada burn. dariku Karena hanya dirimu yang selalu mengerti aku Di setiap malamku dirimu selalu ada untukku Karena hanya bayangmu selalu nangis